Oke guys, ketemu lagi dengan eh, wait. Oh. <laughs> ketemu lagi dengan saya Siro Desanta yang akan melanjutkan perjalanan yang kampret sekali ya. Oke, eh, kemarin kita baru sampai stage 2 ya. Karena kan nge ya, jadi jadi lanjut. <laughs> ya kita sekarang tiba di stage 3 guys pasti ngeselin bukan ngeselin lagi ya gamenya emang gini oke sekarang udah gak ngelain lagi <laughs> karena waktu itu saya pas uh, apa tuh selesai ngedownload langsung main ya <laughs> jadinya gak inget di setting dulu gitu up up up way sip uh ah anjir kampret eh si kampret sip sip tuh kan kalau gak ngelag enak dilihat aduh malah kepleset kalau gak ngelag enak itu dilihatnya sip sip sip ah kampret kebiasaan gak kena itunya Jepang. Aduh, eh kaget malah kepencet kotak. Nah, adalah lewat. <laughs> lewat kesel. Eh. ah kampret 说到关键，是，是是啊。 kena juga kenapa lagi Ush, kaget gitu. anjir kepleset <laughs> kejedot eh <laughs> oke udah sampai atas ah kampret untuk cepoin um se Bir kaget. Ee. Şu. Uh. giro <laughs> kopi untung nggak jatuh eh Baik, makanya. Eh, Baik, makanya. ah kampret tuh orang Ceng. Ah, kampret. Si bapak ini ngeselin. Sip. Apa lu? Apa? Takut ya. <laughs> ah, aduh anjir, untung enggak. eh dapat bonus guys ah kaget mir kopi tadi ketendang untung nggak tumpah udah udah lewat sip udah woi <laughs> sip lah ya, anjir gitu doang ih kokonya dewasa cuk kemarin gak dapat save game eh kok di sini lagi oh ini rupanya eh itu ada ah ih kampret masih ada jalan guys hmm. Oke kita sampai di stage keempat ya Rupanya stage ngeselin Kelar dalam lima kali hilang nyawa gitu Wah ini kalau gak salah dikejar <laughs> Dikejar badak nih <laughs> Pasti nih dikejar, dikejar badak nih Gak salah lagi Oh batu ya. Wah. kaget ya. Wah. Ah, lewat aja. Eh. Wih. Kirain batunya gak bakal berhenti gitu. Wah, anjir apa itu? Awas, <laughs> kampret ini tapi cuk ah niger, niger dayo cepetan lari lari lari eh lari loncat <laughs> buruan sakit lagi panik eh. aduh nah kampret awas Minggir. Eh. Ah, anjir ngeselin. Buruan lari, Crash. Shit. Stake dua. Loncat, loncat, loncat. Lagi. Ah berapa satu kali lagi nyawanya guys ninggerun yo osh buruan pantang menyerah ayo Ush. Ay. makin kencang anjir kok batunya makin kencang gitu gak ada nyawa anjir nol kampret kalau mati ya balik lagi eh uh, anjir ah kampret game over Ikuzo Keep rolling, rolling, rolling, rolling, keep rolling, rolling, rolling, rolling, keep rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. <sighs> kampret ah di hutan ada suara motor aduh anjir anjing finish di depan guys eh anjir Ih, anjir udah kesel saya aduh minggir udah berapa kali dia nyawa habis kasihan si crashnya clean semua Si buruan jangan sampai kepreset lagi ah anjir ngalangin bangke kotak itu duh ke nyimpen kotak di sana gitu uh, useless banget kalau dikasih nyawa gak useless kampret ah. jalan gua Kan akhirnya guys alah kalah musik sini dulu hmm, anjir setak setengah jam di sana hashtag lima upstream apa nih ngeselin lagi nih pastinya pasti lebih ngeselin oh ke depan ini eh, eh. kampret sip apa itu oh ikan nih? Eh. keren nggak ada ikan

sial amat nih game <sighs> ya mungkin <laughs> sampai di sini guys <laughs> aduh ah, mohon maaf <laughs> mohon maaf eh, malah makin pendek nih konten doh, anjir keselin emang ini game jadul aduh tidak se <laughs> ngeselin game-game sekarang nggak ada tang tangannya gitu main game yang ah ya tau lah kemarin juga main Horizon Zero Dawn kayak monoton gitu nggak ada tantangannya ya mungkin sampai di sini ya guys kalau kalian belum nonton konten CTR klik saja tombol icon di kanan pojok kanan mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata yang saya lontarkan sampai jumpa lagi di Pepsi Man